Merhaba arkadaşlar ben Zeynep. Bu da Minik. Bugün sizlere yılbaşında ailenizle ve sevdiklerinizle oynayacağınız çok eğlenceli oyunlar anlatacağız. Umarız beğenirsiniz. Arkamızda gördüğünüz bu yılbaşı ağacında nasıl yapıldığını <laughs> videonun sonunda bulabilirsiniz değil mi minik? Değil mi anneciğim? Hı? Evet. <laughs> Hadi başlayalım. İlk oyunumuz bir yılbaşı klasiği olan tombala. Herkes rakamların olduğu kartlardan birini seçer. Bir kişi taşların olduğu torbadan tek tek rakamları çekip herkesin duyacağı şekilde söyler. Kağıdında o sayı olan kişi de üzerini kapatır. Bir kart üzerindeki bir satır tamamen kapatılırsa buna birinci çinko denir ve o kişi isterse bunu yüksek sesle duyurur. İkinci sırada olduğunda ikinci çinko, kağıdın tamamındaki numaralar kapatılırsa tombala olur ve tombala yapan kişi de kazanır. Cenga Boom Öncelikle bomba kurulur. Bu oyun bombayı kurmadan normal Cenga olarak da oynanabilir. Daha sonra tahta bloklar dizilir Sıra kimdeyse o bombayı çalıştırır ve bir tahta seçip en üste koyar. Daha sonra bombayı durdurur ve sıra diğer kişiye geçer. Bomba patlayana kadar bloklar çekilir ve bomba patladığında oyun biter. Yine bir klasik olan tabu. Bende klasik tabu var. Bu kutunun içerisinde iki tane takım ikonu, süre, ve yanlış bilindiğinde ses çıkartacağınız oyuncak bulunur. Kartların en üstünde anlatmanız gereken kelime, altında ise kullanmamanız gereken kelimeler vardır. Takım piyonunun bulunduğu hanenin rengine göre karttaki kelime seçilir. Bildiğiniz kelime kadar ileri gidersiniz. İki çubuk olan alana gelindiğinde çift süre kullanılır. Tabu patikasını bitiren takım oyunu kazanır. Son oyunumuz Monopoly. İlk olarak bir kişi bankacı seçilir. O kişi tüm para ve satın alma işlerinden sorumludur. Oyuncular kendilerine birer piyon seçer ve bankacıdan başlangıç paralarını alır ve attığı zar kadar ilerler. Arsa satın aldığınızda bankacı size bu arsanın tapusunu verir. Başka bir oyuncu sizin satın aldığınız yere gelirse size tapunun üzerinde yazan miktar kadar para ödemek zorundadır. Aynı renkteki tüm arsaları satın almışsanız arsanızın üzerine para karşılığında ev veya otel dikebilirsiniz en fazla 4 ev ve bir otel dikme şansınız var. Bu durumda diğer oyuncuların size vereceği kira da artar. Eğer zor durumda kalırsanız arsanızı tapunun arkasında yazan ipotekli değerine bankaya veya başka bir oyuncuya satabilirsiniz. Başlangıç noktasından her geçişinizde bir miktar para alırsınız. Eğer ulaşım aracı veya kamu kuruluşu satın alırsanız bankacı size onun tapusunu verir. Başka bir oyuncu sizin satın aldığınız yere gelirse size tapunun üzerinde yazan miktar kadar para ödemek zorundadır. Ulaşım araçlarının üzerine ev veya otel dikilemez. Eğer zor durumda kalırsanız ulaşım araçlarınızı tapunun arkasında yazan ipotekli değerine bankaya veya başka bir oyuncuya satabilirsiniz. Ücretsiz otoparka geldiğiniz zaman yalnızca olduğunuz yerde park etmiş olursunuz. Kodesten çıkmanın 3 yolu vardır. 3 tur bekleyip bu 3 tur boyunca hiç para kazanmadan çıkmak, belli bir miktar para ödeyerek çıkmak, şans kartlarının arasından çıkabilecek olan Kodes'ten ücretsiz çık kartını kullanmak. Şans bölümüne geldiğinizde Ortadaki şans kartlarından en üsttekini çekmeli ve kartta yazanı yapmalısınız. Kamu fonu bölümüne geldiğinizde ortadaki kamu fonu kartlarından en üsttekini çekmeli ve kartta yazanı yapmalısınız. Elinde hiçbir şeyi kalmayan kişi iflas edip oyundan çıkar ve en sona kalan oyuncu kazanır. 2 adet yılbaşı ağacı ışığı. Her yerde bu isimle bulabilirsiniz bu ışıkları. Üzerini süslemek için istediğiniz herhangi bir süs olur. Ben çan, kırmızı kurdele ve gümüş hediye paketleri aldım. En tepesine koymak için yıldız ya da sizin beğendiğiniz herhangi bir obje olabilir. Ben bir etkinlikten aldığım şekerleri koyuyorum. Yapıştırmak için de Ciklet yapıştırıcı denilen yapıştırıcıdan kullanacağım duvara zarar vermemesi için. İki ışığı da tepeden birleştirip yapışkanla duvara yapıştırıyorum. Göz kararı sola doğru yarım bir üçgen çizip ucunu yapıştırıyorum. Daha sonra içeri doğru üçgenin alt çizgisini yapıyorum. Bunu aşağı doğru büyüterek tekrar ediyorum. Aynı işlemi sağ ışığa da yapıyorum. En eğlenceli kısma geldik. Süsleme. Dilediğiniz gibi süsleri yerleştirebilirsiniz. En tepeye şekerlerimizi de yerleştirdik. Ve ışıklar yansın. ve yılbaşı ağacımız hazır. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.